Pass, quarantine pass. Ay, hindi ho pwede yan. Verde ho ngayon, verde. Verde ho ang araw ngayon, verde. Hindi ho pwede orange. Isa pa, isa pa. Susunod niyo, pag sinisi tayo, huwag kayong magagalit. Ano, ano sabi? Ano sabi? Ano sabi niya? Buti. ayun o. Nakapagalitan niyo si Tonyo eh. Oy, Mikoy, Tonyo, nakakailan ka na, Tonyo? Buti. Nakakailan ka na, buti na lang sa mga dito ngayon. Okay, <laughs> pagkali ko na lang bayan. Pagbalik mo, ikot ka. Tapos po, sorry mo na pagbalik. Ah, ah, pwede arkila, limang piso. Parang ito. Ha? Wala rin siyang parang ito. Eh. Ano siya? Ah, meron. Ah, meron? Hindi ay pa. Ay, ay orange. orange. Saan ako kayo pupunta? Saan ako kayo pupunta? Bibili ko lang ng, ng ulam. Bibili ko kayo ng ulam? Oo. Uh, may Sige, sige pa tayo. Bibili muna tayo. Sige po, sige na po, sige na po, sige na po. Wala ba kayong kasama sa bahay, tay? Wala. Nangungupahan na ako dyan. Kayo lang mag-isa? Uh, sa susunod po, titingnan nyo araw nung pwede kayong mamalingke, Ah, ah, sige. Kaya nyo sa tutor. Ay, okay lang po. Basta importante ho. Kasi, emergency lang. Emergency. Oo, kasi ngayon, verde talaga eh. Ha? At saka, holdingan ah. ko ngayon eh. Eh. Oo po. Oh, green po na green po kasi ngayon pag Yes. Apo, may araw ho kasi. May araw ano natin. Nanuli na ngayon si Kibas eh. Okay, boss. Buti na lang, di ko kinausap. <laughs> kasi na, di nausap mo pa eh. Kailangan eh. Dinayagan ko na. Hinuli raw sino? Si Jesus, Jesus. daw yun. Sino ba si Jesus? Ayan. Alang page. Bukas pa yan, bukas. Oray, bukas. Tay, kunin mo yung puti mo. May puti ka, di ba? Kunin mo yung puti mo. Binubukon nyo naman eh, ha? Dapat tinatay mo na natin bumalik kung talaga may puti eh. Alam mo na, palitan Sa yun. Isa-isa lang binigay yung kulay. Dapat nagkatak na. Baka Grabe. Raven. Nagkamali ng dala yun. Kamali. Ay, orange pala to. Ah. Pero pinakamarami nila nilabas puti. Ah, informal. Oo, oh, kahit walang trabaho eh. Wala. Ah, talagang ano, ano eh. Saan niya? Hindi ko nila ano taon. Oo. Ah. Ano nga ako eh? Tayo ate, bukas pa ito. Yung informal worker, pwede. Ay, yung kasal niya nasa may ano yata kami yung province. Sabi ng lalaki, meron kang verde doon, orange din alam mo. <laughs> Nag-aaway. Ano Dapat wala ng puti, kung ano na lang, kung nagtatrabaho talaga, IC ng company. Ano, pumasok sa loob ng panengke ang walang face shield. Bukas rin po ang kulay orange. Bawal pumasok ngayon. Orange to. Verde lang ah, verde. Verde lang. Ta, wala. Hindi yan pwede ngayon. Oh, eh. Oh, eh. Hindi eh, eh, eh, mo sinabi. Hindi mo sinabi na meron ka pa ng verde. Sa kagawad, hindi rin na ganun. Oh, dalawa. Kagawad. Dalawa to, dalawa. Ah. Oh. Eh. Alam mo, okay na. Kasi, kasi bawal sa, sa ano yung dalawa. I-surrender mo yung isa niya para makapasok ka. kasi kailangan kumpiskahin namin yung isa niya. Ha? Hindi kasi pwedeng dala-dalawa ang ano. Sige, pumili ka dyan kung ano gusto mo. I-surrender mo sa amin yung isa. Most in favor, quarantine pass. Kasi hindi pwede. Ganyan ba? Madami kayong sinur binigyan ng ganyan? dalawa. Madami kayo. Pinakauna talaga. Pinakaunang bigayan. Puro dalawa. Pakibabahin yung facial. Grabe sa ano, no? Sige. Pasok na kayo. Ah. Sige, pasok na kayo. Okay na. Umamin ka. Meron din akong grade sabi. Umamin ka. Meron din akong grade. Hali ka rito. Hindi, honest. Bakit? Honest naman siya. Honest naman siya. Dapat talikod na lang ako. Naiya ako. ako pa yung naiya. Eh. yan? bagong release lang ngayon lang. Kanina lang hiningi ko kay Kapitan. Ah, kanina lang hiningi ko kay Kapitan. Oh, kasi... Eh, ba't luma to? Nagabayan kasi yan. Ah. Ay, hindi ko pa napalaminate. Ah, kasi sige. Kasi wala pang picture, ah. Wala, oh, sige po. Thank you po. Dapat. Dapat tatlo yan eh. Wala mo binigay sa inyo, dapat tatlo talaga yan. Ah. Hindi uh, daya ho kayo ng barangay nyo. Eh, tatlo talaga yan eh. Ah. Pakilabas ko yung quarantine pass, pakibaba ang